по презентации генератора компании «Источник энергии». Ну все, поехали. Видео ведется с нескольких ракурсов, потом фильм соберем э, и будет виден с разных устройств под разными углами. Все, все, кто новенький, давайте задавайте вопросы. Вот Герман вопрос. Что тебя привело? Ну, я хотел сначала спросить, сколько стоит такой агрегат. Ну, в единичном случае, если мы изготавливаем, это всегда дорого. То угу. есть э, запчасти как бы ну, считаются по одному, да, и стоимость высока достаточно. Серийным она падает как бы очень, очень значительно. Вот ну, данная вещь, да, допустим, если генератор э, оценивать, это порядка 500 тысяч. То есть угу. это полностью как бы готовое изделие, да, то есть собранное, функционирующее, это 500 тысяч. Ну, на данный момент, да? Да, на данный. Ну, не на данный момент, на данный момент еще мы еще видим не все компоненты, допустим, вот угу. листроторные, да, допустим, статорные, то есть это как бы пробники нарезаны. Вот. На данный момент меньше, а вот когда уже мы соберем его полностью, да, то есть, ну, ориентировочно порядка 500 тысяч. Что у нас размещено здесь на столе? Какие? Ну вот вы можете видеть э, собранный корпус. Вот. А, корпус состоит, значит, основная часть, да, потом крышки, а, крепежные элементы, болты, да, а, лапы, которые к э, неподвижной поверхности крепятся вот, э, болтами, да, допустим. Соответственно, вал, на котором будут размещаться э, переходные втулки, промежуточные втулочки, а, подшипник. Подшипники, значит, вот вставляются в подшипниковые узлы, вот в эти посадочные места. Вот, а на переходные втулки. Вот, это лист роторный, соответственно, да, одевается пакет из роторных листов. Вот, есть, стягивается, получается, вот, а, крепежными элементами, болтами. Вот, здесь есть посадочные места. Вот, в эти посадочные места на всю длину, получается, вставляются неодимые магниты. 24 штуки, да, вот, по периметру посадочные места, соответственно. Вот. В, лист, э, в корпус, да, через изолятор вставляются пакеты вот такого же, получается, такой же длины. А, вставляются пакеты, пакеты формируются путем стягивания а, шпильками. Вот. И, значит, э, наматывается обмотка по плюсам соответственно, да, в определенной последовательности, то есть это и в эти отверстия, да, вот которые здесь вот по, по периметру вставляются, секретные элементы, соответственно, э, стержни, да, которые формируют беличью клетку, из-за которой, ну, впоследствии которой, да, там, как это правильно сказать, мы убираем магнитное сопротивление. Без беличьей клетки ничего бы не получилось. Вот. То есть это основной как бы козырь. Тут про беличью клетку. Когда э, белка бежит в колесе? Да. да, белка бежит в колесе, как бы. Функцию, которую она выполняет, да, что... Функция этой беличьей клетки, это есть айкидо, про который говорил Александр Сергеевич, вот, и который убирает магнитное сопротивление. Ну, вот ты вчера очень популярно рассказал коротко э, функцию беличьей клетки, что на 90 градусов смещается. Фаза смещается на 90 градусов, за это убирается что генератор магнит... не чувствует нагрузки. Да, магнитное сопротивление. Ну, электротехники не понимают, о чем идет речь. Вот. Получается, в стандартном генераторе беличьей клетки нету, да? Нету. Ни в каком виде, как бы. В трансформаторах сердечники ставят, да, то есть Если есть какие-то экземпляры, может они есть, да, то есть, но я не встречал, чтобы в статор, в статор вставляли э, белящее колесо. Еще какие-то, может, вопросы у вас есть, Александр? Ну, я давно отслеживаю это дело. Еще. Ну, не меньше года, конечно. Тема интересная. Весь секрет э, в как раз стержнях ферритовых. Все остальное все просто. Совершенно просто. Э, статоры, допустим, ну, чаще всегда делали с магнитами. Вот. Здесь наоборот. На статоре обмотка. Чаще статоры делали значит, либо коротко замкнутый, да, там либо с возбуждением делали их, статоры, да, с намоткой. Самое разное. Ну, идея интересная. Ну, имеете техническое, Простая. техническое образование, да. имеете вам да. основное устройство понятно. Простая, интересная, компактная, как говорится. Остается у вас посмотреть бы ее действительно в короткое замыкание делаем, проворачиваем и смотрим результат при коротком замыкании, допустим, там 5 оборотов, 10 оборотов, и видим на амперметре наличие нагрузки, приложенной силы и ампеража. Все. Ну, я думаю, это удастся вам сделать. Ну, было бы здорово. Дан, данное видео уже было продемонстрировано Александром Сергеевичем. Просто вот Нет, на, я на, знаю, он, он да, демо... на наши понимаете, демонстрировать мы можем такие фокусы вообще, да, да. что будем в ладоши хлопать с утра до вечера и годами. А в наличии, когда мы садимся все вот здесь за стол, смотрим по приборам все, ну, изумительно, сказка, понимаете? Ну, я понимаю, и он также говорит, что идея такая, что там весь мир перевернем и засунем их, извините, и в самолет, и в лодку, и в пароход, и в машину, и везде, и всюду. <clears throat> Просто переворот будет в во всем мире. Не надо никакие атомные электростанции, не надо никакие ГЭСы, не надо нефть, не надо уголь, ничего не надо. Пусть они там сидят, ждут своего часа, если им нужно будет. А генератор решит эти все вопросы. Все. Почему? Нагрузки нет, генератор дает свой киловатт замечательный. Ну что, будем хлопать в ладоши. И остается только вот э, таким образом посмотреть в натуре, натурально, чтобы это было действительно так. Александр ну, Сергеевич у себя на видео это, на своем образце делал такой момент, да? Да, есть у него. Пользуясь случаем, там, упомянем, что компания всего три месяца и планируется в натуре это посмотреть в конце июля во Внуково. Будет его презентация уже в рабочем э, состоянии. На сегодня мы демонстрируем, на каком этапе мы находимся. Э, что уже собрано, что изготовлено, э, какие планы на ближайшее будущее. Вот, собственно, э, приехали в Томск как раз для того, чтобы и с вами встретиться, с теми, кто, как говорится, хочет это пощупать своими руками, Мечтаю. Ну, имеет техническое соображение, собственно, того, что уже было, и до этого генератора придумано. То есть, вот, как говорится, чтобы никаких фокусов, да, и помимо всего технического вот этого вопроса, мы можем затронуть и темы того, как это привязано к мегаватт-контрактам и что это вообще такое. К акционированию будем Да, да, да. Понятно. Изделие из э, стали, чугуна, статор, корпус. Алюминий. Алюминий? Алюминий. Все алюминиевое. Все алюминиевое. Кроме, э, ну, кроме ротора. Вала. Кроме вала вал и трансформаторное железо получается. Почему да. было бы вот э, изначально, все это уже давно изготовлено у главного изобретателя, почему было не раздать людям, ну, допустим, доверенным людям, и не отправить уже с готовым изделием и показать наглядно вот это все? Ну, мы в 21 веке живем, и народу очень много желающих присоединиться. Есть люди, которые, наверное, а, используют какие-то... Эм, Имеют корыстные интересы. Да, корыстные интересы. А и смысл в том, что, допустим, э, чтобы это отдать кому-то, да, просто доверить лицу. Во-первых, чтобы не получилось как мартышка с очками, да. Во-первых, человек должен держать, уметь, понимать и разбираться в этом. Но вы же знаете, ну, э, очень... сейчас перебью на секунду. Вы же знаете, что любое изделие, которое пошло в серию, будем так говорить, ну, человек уже получил, но многие имеют изделия, наши изделия имеют и э, с 400 там, и скоро S500 у них будет в руках. Извините, повторить не могут, много и ничего не могут. Я думаю, здесь э, идея заложена в этом же, чтобы повторение не получилось. Или вы э, можете сказать, что все, мы отдали первому акционеру, и, изделие, и акционер запускает свой завод и выпускает э, в неограниченном количестве эти генераторы и продает по собственному усмотрению, ну, как говорится, по своим людям. Уверен, что S400, когда было придумано, оно, во-первых, в течение трех месяцев вообще никому не рассказывалось. Это понятно. Давайте лучше по теме. Да. я прекрасно понимаю. Есть, э, конечно, <laughs> есть вопросы и безопасности, в том числе пока. Три месяца. Это не три года существования. Нет, но ну, изделие безопасно для повторения или не безопасно? Безопасно, естественно. Тогда о чем вообще мы продолжаем разговор? Александр Сергеевич Нехай экземплярчик даст и катаемся, э, показываем всему миру. По всему миру, причем все и показывают, да, так делают мы по всему его, миру. Э, мы его и собираем. В данном случае в Италии собирается весь установок. Видите, вас для... сейчас нагружают немножко по-иному, я как полагаю. Вам не дают это самое ноу-хау, даже в виде стержня. А изобретайте этот стержень сами, и изготавливайте все с нуля сами, и может быть у вас это получится. Я так понимаю? Ну, в какой-то степени, да, то есть э, какая-то проверка существует. То есть... Это же, понимаете, это издевательство, не проверка, это, просто да, на. Почему издевательство? Мы не ведем непрерывный диалог. Нет, я понимаю, что вы талантливый человек. Какие-то вопросы есть, все решается. И вы тоже, как говорится, Э, дополнительно включаете свой мозг, э, пытаетесь сюда приложить что-то свое, и Александр Сергеевич это приветствует, ну как и везде, всюду, в любых изобретениях. Так, я сделал так, а мои ребята добавили еще вот так. Это здорово, да, это, это замечательно. То есть лучшие должны всегда быть лучшими, и все. Но для начала, для начала, нет, э, изделие можно сопровождать, понимаете, творческой мыслью до бесконечности, но это нужно делать завтра уже ходе, а не сегодня, когда мы презентуем, показываем, понимаете, и обсуждаем это Все дело. Правильно. Первое изделие должно быть от автора четко, работающая он, ну, со всеми показателями. Он показал со всеми показателями. Это я понимаю, картинка... Э, единственное, что он по миру его не отправил. Конечно. Сейчас собирается 10 установок, которых он и хочет презентовать. Оно же было в единственном экземпляре. Конечно. Как он в единственном экземпляре взял, отдал и мы поехали. Может там какие-то были неточности изготовления, Понятно. да? То есть какие-то там свои еще что-то. Что... Изделие настолько простое, что его изготовить ну, можно. А оно изготовить а сотнями экземпляров. А С... Нет, самое, еще раз говорю, да. главное, чтобы повторяемости не было вот у изделия. Именно, да. Тогда безбоязненно мы можем его посылать, но с доверенным лицом, с охраной там, допустим, со всеми делами, если это нужно чтобы оно не убежало. Да, конечно, существуют такие вещи. Изобрели изделие, послали куда-то там в другую страну, в другой страну наехали, ручки завернули, изделие украли или уничтожили, или еще что-то с ним сделали. Не без этого. Но какие проблемы? Да на здоровье, ребята существует страховка, застраховали, отправили, она стоит 500 тысяч, никаких проблем, на 500 тысяч застраховали, кто там уничтожил его, кто там его украл. Страховка э, покрывает все эти расходы. А нам какая разница? Ну, пользуйтесь за 500 тысяч, мы его и хотели продавать за 500. Застрахуйте его на миллион, грубо говоря, правильно? Нужно не бежать впереди паровоза. Это Всему не паровоз, время. не паровоз. Мы с вами что... нормально обсуждаем ситуацию. Я думаю, здесь обижаться не надо. Да нет, нет, ну, конечно. Это не, паровоз никакой. Я вам просто рассказываю. Я бы своего ребенка не отдал, застраховав его, и не отдал бы ему никому, даже ну, застраховав. Знаете, если вы не можете повторить изделие, тогда да, никому. Вот приж, прижму к груди и умру вместе с ним. А если вы спокойно можете изделие повторить в неограниченном количестве раз, о чем речь? Какие проблемы? Я думаю, изобретатель. Ну вот смотреть. мы пока берем, да. повторяем первый экземпляр. Да. Больше же никто не взялся, никому же не запрещается да, э, еще. Я приветствую ваши усилия, ваше творчество. Это Вы замечательно. обращаться непосредственно от Александра Сергеевича, он это видео будет смотреть, прямо вопрос задайте, почему, и он, я думаю, вам также прямо ответит. Я думаю, он, если посмотрит это видео, я даже думаю, что не надо ему говорить обращение, там все, ему и так понятно из нашей беседы. И так понятно, что изделие должно стоять готовое, как он делает это в интернете. Включили, приборы подключили, рукой покрутили. Настолько все просто, знаете. Или лучше не приглашать специалистов, которые как-то в этом деле разбираются. А ну вот мы на данный момент собрались э, людей посмотреть, с улицы собрать. Посмотреть готовность, то есть комплектация, что у нас представлено, что у нас есть. Ну, нет, э, все замечательно, все прекрасно. Тут сомнений даже никаких нет. О том, что все просто, вот всегда все просто и прекрасно. Мы занимаемся да, правовыми еще вопросами. И человеку показываешь паспорт Советского Союза, доказательство документальное, что я жив, ну, мы до сих пор живем в Советском Союзе. И человек такой, все это почитав, понимает, что да, это истина. Говорит, но «Ну, если бы было так просто, то вы, бы все бы были с паспортами Советского Союза. Так же самое и здесь. Но если это просто, да, элементарно. Но ну, почему-то вот никто этим масштабно не занимается. Нет, ну, здесь не, здесь не просто, это, конечно, не просто. Я об этом и говорю. Есть ноу-хау, да, вещь, которую пока на сегодняшний день никто не сообразил, будем так говорить. Но существует и существует доказательство. жесткое зомбирование телевизором народа, и народ поэтому... Да ну, такого не бывает Нет. там и так далее. Существует Скидки, доказательство. Мы ставим изделие, я уже не буду еще раз повторять. Посмотрели, в ладоши похлопали, с утра до вечера и э, начали покупать массово. Да, я думаю, 30 июля но, это и будет произведено. Да, но маленькое но существует. Июля. Вы не в курсе, что это же изделие э, выше единицы уже у нас получается э, коэффициент, да? Да. да. Оно уже вроде у нас запрещено в стране. Вы не в курсе? Какой? Вот в стране. В нашей в стране, в Российской Федерации, да. Союзе. Ну о чем Александр Сергеевич, по-моему, даже говорил, что то там. Не в курсе? Российская Федерация – это коммерческая фирма, а не государство, если уже говорить юридическим языком. Всякое хождение в Российской Федерации изделий с подобным родом, э, по-моему, запрещено. Причем на президентском уровне. Не в курсе? Так, вот вопрос. Запрещено дальше что? Вот вы. Каким мысль... образом двигаться дальше? А как... Если оно запрещено будет. Ну, у вас просто арестуют вот это изделие и все и э, ваше предприятие вот арестуют. Э, люди говорят про президента. Неважно, какая у него фамилия. Президент. С какого года у нас существует президент? С 99-го. Может быть и раньше даже? Нет, ну с 99-го. Почему? основной. Ну, Какой Путин... основной? Ельцин нас заступил ну, в 91 году. С а зачем нам Путин? Если мы о ну, президентстве не, говорим, если мы конкретно о Путине говорим, то тогда да, 99-й и то он там вот. премьер-министром был еще. Мысль, да. 99-й год. Закон о гражданстве в каком году появился? В 2002 о гражданстве Российской Федерации. С 99 по 2002 у нас гражданство Российской Федерации вообще понятия не было в законодательстве. А Российская Федерация сама была. А по Конституции, по законодательству, только граждане страны могут голосовать за президента. И в Конституции написано, что только прожив 10 лет с гражданством в такой-то стране, можно стать кандидатом в президенты. То есть, раз закон о гражданстве у нас появился в 2002 году, плюс 10 лет, что человек пробыл гражданином, только в 2012 году мог появиться законный кандидат в президенты. Российской Федерации. Российской Федерации. Все до 2012 года, связанное с президентством и указами, является неправомочным, нелегитимным. Я думаю, нам это не интересно уже. Да как, вы сейчас и... только говорите, что это работает, вот эти указы должны выполнять, и вот этот человек там подписывает или еще что-то. Их ввели буквально вот э, несколько лет назад, два года, по-моему. Не, не слышал. Не слышали? Не слышал. Э, номер поищу. Александр Сергеевич должен был знать, почему он и в Италию убыл. Потому что у него, вот куда он только не обращался, министерство, ну, финансов, быть, и... куда угодно, везде его просто-напросто игнорировали на раз. Вот вы почти, получается, ответили на свой предыдущий вопрос. Почему она там, а не здесь? Ну вот, наверное, потому... Ну он и сказал, я уезжаю быть, в Италию и быть. буду совместно с итальянцами пускать и посмотрим, как Сейчас. говорится, как это изделие пойдет по миру. Но мне-то хотелось бы, чтобы... Поезжайте в Италию. Нет, чтобы... Нет, раз уж мы собрались здесь, чтобы показали в натуре, как говорится, это изделие. ну, смотрите, сейчас у нас получается промежуточный этап, да? В следующий раз, я думаю, мы уже соберемся, и будет рабочая станция, и мы все это проверим. В июле месяце во Внуково двумя руками за вас будем голосовать. Но если разрешит, как сказать, правительство Российской Федерации выпуск изделий на нашей территории российской, изделия могут разрешить. Понятно, что деньги акционеров могут пойти и в Италию без проблем. Э, и в Италии будут выпускаться изделия. Дальше Италия будет торговать этими изделиями по всему миру. То есть стоит там определенное количество евро или долларов – и будут продаваться, естественно, по всему миру. Понятно, что это подрыв экономики э, Российской Федерации будет да в первую очередь. Никакого подрыва. Ну, с ну, ну, ну, Откуда ну. вы это берете? Элементарно, элементарно. Ну, подрыв экономики будет колоссальный. Да, Ребята, я в Советском Союзе еще жил, и знаю, что такое Энер... подрыв экономики в особо крупных делаем, размерах. Мы, это не просто мы делаем, подрыв экономики. Мы, мы делаем энергоустановки, которые будут бесплатно давать, ну как, э, электроэнергию, э, замещая, еще, замещая нефть и газ и Еще все остальное. Морган Теслу э, Что? собирался кого? уничтожить, может быть, он его и кого уничтожил. Нет, нет. Вот. Тесла как раз вот эти вещи все замышлял. Бесплатную энергию, из, э, выпускать энергию. Про Теслу а, слышали? вообще? В курсе, кто он такой? Я еще он при советской власти учился, Нет, а когда а Тесла стоял на первом месте. Вот мы проводили в Москве конференцию. Генераторы в первую очередь. Мы в Москве 22 апреля проводили Переменного тока это его изделие в первую очередь, а потом все остальное. Послушай, Александр, мы в Москве да. 22 апреля проводили конференцию вот, источника энергии. Так. Александр Сергеевич Кугушов был на связи с нами по скайпу. Он рассказывал, что Тесла был уничтожен, потому что он хотел зажечь его на сферу Земли ну, То есть это немножко террорист. не так, не это сфера, террорист не просто в земных размерах. Поэтому тут просто мы собрались конкретно посмотреть, э, встретиться, то есть вот мы прибыли, да, э, где у нас э, идет производство генератора, Понятно. собирается он. Посмотреть на комплектацию, что готово, какие запчасти нам осталось дождаться, чтобы его доделать. Понятно. Чтобы вот мы уже могли в следующий раз сесть и крутануть вот это колесо. Понятно. Ну вы вот же не, не в обиде, что я вот высказал нет, нет, нет, всякое ну, вот такое. Нет, нет, просто... Но ну, а прежде ну, чем вот что-то затевать, все вещи нужно просчитать, просмотреть, промерить. Но ну, это алгоритм, и сделать выводы. Это алгоритмы людей отдельных каких-то. Каждый человек выбирает свой алгоритм действий. Конечно. И вот у нас сегодня такой... Но вы в первую очередь должны были бы это сделать. Сделать что? И, и должны были кому? Себе поэтому ну, нам удобно так, мы поэтому так Понятно. и поступаем. Мы приглашаем Понятно. всех желающих со своим мнением и способностями даже в этом поучаствовать. Не Понятно. то, чтобы прийти и посмотреть, и там сказать, что вот вы сможете, если изготавливать вот такие штучки, значит, мы, послушая вас, э, может быть, примем решение о том, что вы эти штучки начнете изготовлять серийно. Если вы что-то такое будете или вот такое подобное нам изготавливать, пожалуйста. Если вы начнете нам предложение пред, э, сказать, изъявлять свои о том, чтобы проволоку поставлять, или те же магниты, или те же... Вот мы открыты для не только презентации и защиты этого устройства как-то. А мы готовы э, сотрудничать, быть партнерами. Согласен. Вот это главное. И помимо э, изобретения, может быть, есть какие-то еще вопросы, потому что э, посетив сайт все с Energy, наверное, появились какие-то вопросы другого характера, не только технические. У меня есть вопрос еще. Вот. Хочу задать э, вопрос, э, насколько надежно само устройство в плане того, сколько времени, например, оно работает. Ну, срок эксплуатации. да, да, да. Ломается там и все такое, может не ломается, как, как это все продумано. Ну, на этот вопрос. Может, может какие-то можно качественный материал использовать или, или, или это вот ну, в плане такого вопроса? То есть. Ну, на этот вопрос Александр уже отвечал. То есть здесь э, есть э, узлы, которые требуют замену. То есть это подшипниковые Подшипники, узлы да. и ременная передача. То есть здесь не хватает еще двигателя, да, который будет вращать, соответственно, генератор. Mm -hmm. То есть вот. И ременная передача тоже требует замены. Вот, э, То есть это как расходники, да? Получается? Это как да. расходники. Вот. А остальное, как бы, вот ты запустил, как бы, вот оно работает. Ну, 10-15 лет, будем говорить, э, с запасом. Э, 10-15 лет расходники? Менять. Через каждые 10-15 планируется. Но также планируется запуск э, вот этих расходников не в обычном как бы виде, но а, разработаны для космической отрасли. Угу. То есть, э, соответственно, если вот... стойкость выше. Да. А, этот подшипник, например, отходит там 10 лет, то тот отшипник, а, от подшипника до 20 лет. Трущиеся детали да. больше нету. Как И этом. нет же проблем замены в будущем никаких. Все это... Угу. Ивана, поясни, что, пожалуйста, чего сейчас здесь не хватает для да, полного комплекта? Расскажи, вот, э, не хватает, получается, как я говорил, самого э, электродвигателя, да, непосредственно. Не хватает аккумулятора для запуска. Соответственно, Можно от руки, конечно, все это крутануть, вот, но лучше как бы для более мощных версий использовать аккумулятор, да. Вот, соответственно, не хватает на валу шкива, получается, ведомого, то есть он будет э, в пропорциях относительно э, статора, да, допустим. Вот, где-то примерно 360 миллиметров оно сейчас изготавливается. Вот, шкив ведущий, соответственно, который на двигателе. Да, вот это для рычага, соответственно, самого. Вот, и комплекты э, не изготовлены. Мы ждем поступления э, сердечников, да, чтобы конкретно их померить, э, сопоставить размеры, провести размерный анализ, чтобы не получилось такого, что, э, допустим, а, в отверстие данные стержень либо не влезут, либо будут болтаться. То есть нужно размерный анализ стержней, соответственно, и потом уже по этим размерам уже а, резчикам отдать а, номинальные как бы размеры с допусками. Вот, то есть комплект должен быть изготовлен, соответственно, проволока, нету еще проволоки, для обмотки, для да? обмотки. То есть не составляет труда, да, как бы ее заказать. То есть выбирается сечение необходимое для заполнения а, полюса, да, допустим, промежутков. Все, и обматывается все эта вещь, потом пропитывается. Стандартное, стандартное изготовление двигателя. То есть, чтобы заказать проволоку, да, надо дождаться поступления. Проволока, вот этих... нет, проволоку уже можно заказать. Проволока, проволока не да, то есть там любой, любой объем, то есть у нас в Томске как бы есть э, предприятия, которые изготавливают, вот, э, привезли бобину, да, то есть и потихоньку начали а, мотать, да. И сколько вольт будет выдавать каждая фаза? Ну, вот это уже более такие электротехнические вопросы, да, то есть у нас есть специалист, который занимается расчетом вот таких вещей, там вольт, там амперажи Александр Сергеевич вроде бы говорил уже по этой теме, по вольтажу. Какая температура значит, при полной не, ну, нагрузке? Не больше 70 градусов. Охлаждения здесь нет? Нет. только через корпус. А, поэтому он алюминиевый, да? Ну, и, Нет, здесь плюс и, есть. И, и не только поэтому. Плюс есть, что, что ротор вращается идет охлаждение естественное, но, правда, продувки я не вижу вообще никакой. Здесь не заложено нигде продувка. Ну почему? И можно крышку сбросить, да, то есть и вот, вот. Нет, вот крышки глухие, интересно. в крышках нет Пожалуйста. отверстий для продувки. Ну, вообще на всех изделиях обычно Э, Нет, у Александра Сергеевича, у Александра да. Сергеевича было заложено как бы эти угу. отверстия. Если они необходимы э, для продувки, да, то есть он как бы конкретно у них задача, да, они ведь вентиляционные, допустим, да, поставили на фрезерный станок и через три минуты. Нет, это само собой. Да, а то есть, полная бы, мощность тоже неизвестна. 10 киловатт. 10 а киловатт. Да. Э, понятно. Значит, на каждый э, контур ротора идет по 3 ну, 3, 3. киловатта. 3, 3, 3. Потом надо разделить там, на количество этих плюсов. При этом мы же замечаем, что э, то, что у Александра Сергеевича демонстрируется на видео, он сам, собственно, само изделие, оно меньше размеров. И вот вы про охлаждение сказали, и мы видим, что там они уже есть. Напоминаем, что это то, что мы к сегодняшнему дню собрали. Все остальное доработается, это делается. А вопросы технические все по расчетам и прочим очень подробно самим Александром Сергеевичем а, рассказываются на его YouTube канале. Напоминаю, что он есть. Канал ведется уже более двух лет. Александр Кугушов, пожалуйста, заходите, смотрите и наполняйтесь вот этой информацией и задавайте вопросы. Да? Электронное какое-то сопровождение будет для стабилизации? Безусловно. Электронный блок уже готов. Он сейчас в Италии находится. Его там тестируют, соответственно, который будет синхронизировать а, электродвигатель, генератор и нагрузку. То есть это все в синхроне должно работать, иначе как бы это все бесполезно тоже. Просто так это тоже ничего не работает. Ну да, можете рассказать, как вы еще представляете <clears throat> вообще вот э, как, э, вот, например, люди себе приобрели, как они будут то есть, эксплуатировать его? Ну, в плане, как это будет выглядеть, чтобы такую картину немного составить, я думаю. Как люди, чтобы могли поменять. современный, только ничем его не заправляет. То, же, то же самое, да. да. То есть да. наши специалисты будут организован отдел по, э, по эксплуатации, да, то есть этих установок, будет выезжать, монтировать а вы как бы в любом месте подключаете электропровод. Но ну, теоретически, теоретически еще проще все. Изделие выдает 10 киловатт. Мы подаем на электродвигатель это же изделие на, ну, грубо говоря, на киловатт. Киловатт крутит 10 киловатт. Все, получается бесконечный вот такой вот простой источник энергии. Сам себе питает, сам выдает энергию. То есть минус 1 киловатт, 9 киловатт человек имеет в наличии. Бесконечная энергия. Я думаю, каждый собственник вот такого изделия будет сам придумывать, сколько ему мощности от него в этот данный ну, условно момент говоря, понадобится. Это все условно. Вот. Что касается его установки, где-то использования, он еще меньше места, во-первых, Хоть занимает, где. во-вторых, он почти бесшумный, да, ну можно сравнить, если с дизельными тем же, то поставьте его рядом, там где-то в ну вот хозяйственном все, ну, Спра- все спрашивают, да, вот как он там шумит, не шумит. Ну вот электродвигатель, он же шумит. В ну, любой вращающийся По, изделие, да, то есть конечно, и подшипники оно, И оно, он шумит еще. Почему? Воздух. Потому что есть нагрузка. То есть там как бы из-за сопротивления полей он начинает гудеть. Угу. А если нет сопротивления, то ты тут только как бы получается подшипниковый шелест подшипников. Шелест подшипников. Подшипники, воздух. воздух. То есть это да. минимальный, в общем, минимальный шум. Ну, минимальный. И, конечно, он будет издавать определенные как бы, Если это еще закрыто <clears throat> во что-то, а то совершенно бесшумно. Ну, бесшумно можно, совершенно. Можно да. корпус, корпус изоляционный, как бы шумоизоляцию, все это придумать, если уже совсем Смотрите, у меня еще вопрос. Спать. Это стандартный размер такой? Или, например, можно будет больше изготавливать, если, например, требуется как-то... Если требуется повышение мощности, то, конечно, э, зависит от габаритов. Чем больше габарит данного устройства, это все масштабируется. То есть угу. в масштабы там, ну, метр, два. И объемы, и мощность, все это да. меняется. И, соответственно, увеличивается... Э, и цена меняется. Ну, ну вот мощность. Провели переговоры о снабжении такого, таким изделием э, Москва-Сити мощностью 5 мегаватт. А, размер, конечно, его будет отличаться вот от этого <laughs> в несколько раз, может быть даже за размер с автомобиль. Каких размеров сегодня генераторы на атомных электростанциях? Вот буквально э, полторы недели назад были на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области и убедились, что размер, собственно, изделия, ради которого построен целый город вокруг – а, ну, чуть меньше вот этого помещения. Да? Казалось бы, такое колоссальное количество людей, количество ресурсов используется. А, в Целое водохранилище было затоплено, то есть поставили дамбу. Все это для того, чтобы одну штучку вращать и получать э, да, электроэнергию. Ну, а сейчас... вы представляете, что э, придется все это закрыть? Ну что, разберут на кирпичи, на даче. Зачем? Как Александр Сергеевич сказал. на этих Нефти не надо, бензина не надо. можно что-то другое да. переоборудовать, вот организовывать, видел, пожалуйста. Да, сюжет Зачем известного актера, который показывает, вот свое видео снимает э, в Инстаграме и говорит о том, что вот это когда-то была заводская территория, сейчас там на стенах вот этих серых изображены картинки, рисунки, и теперь это кино снимает кино там, то есть помещения вот эти вот для кино. Пожалуйста. Съемочный павильон, да? Да. Понятно. Кто, что Гораз тут выдумал. Куда мы людей отправим? Представляете, пол страны надо будет выбросить на улицу. Да почему выбросить? Как? Они, они пере, пере, людей отправили. Переквалификация просто. Берется, ставится за место ГЭС. ГЭС надо будет разобрать, аккуратненько спустить, а реки а открыть. А сколько? Люди без работы труда? останутся, полстраны. Сколько здесь работать, сколько кто ну. будет работать. А сколько людей уже осталось без работы за действия правительства? Сколько больниц закрылось, сколько школ? Почему мы об этом не говорим? Почему мы думаем, что вот ну. это генератор там кого-то... Государство, там, государство на это не пойдет, вы поймите да правильно. Почему не пойдет? А Нет, государство это кто? Вы про кого говорите? Государство вот почему, оно за этим столом почему сидит. Почему мы говорим о как... государство это те, которых мы выбрали и которые сидят сегодня... Я никого не выбираю, я ну, есть источник власти. Кто-то не выбрал, хорошо, источник власти. Кто-то не выбрал, тем не менее, кто-то выбрал, кто-то сидит, кто-то рулит и будет рулить, вот и власть никому не отдаст. наверное, и, и выбирать вопрос будем. без собственной мне безработицы, мне кажется, так говорить, если мне она кажется, у него эти мысли... На сегодня они пока не собираются. Эти мысли за собственных страхов, мне кажется, да, больше да. ни за чего. Страхов? Просто я, как, я о, о чем сейчас говорю, Александр, да, вопрос он встречается э, не только вот с, э, с людьми, которые хотят поинтересоваться, он встречается на более правительственных округах, да, допустим, есть у него там э, и представители а, разных там регионов, там есть, да, допустим, представители компаний каких-то крупных, да, и все заинтересованы, все говорят, давай, давай, давай. Ну, говорит, я не встретил ни одного, допустим, какого-то там а, ФСБшника там или еще, который сказал, так, Саня, стоп, короче, как бы не надо, все. Ну, почему мы сейчас э, рассуждаем, что там как-то там что-то не ну, пойдет, что-то еще? Вчера, опять же, видел э, выступление выбранных лиц, я так понимаю, да? Э, про сельское хозяйство речь там шла. Пожалуйста. Э, я вот кучу знакомых имею, которые недовольны, будучи устроены на работу, своим положением, да, mm -hmm. они работают, и они недовольны этим. Вопрос, что ты хочешь делать, если не работать? Да, я бы пошел там, например, свое хозяйство завел, э, там лошадей стал бы выращивать, э, там, не знаю, сады, огороды прочее. Пожалуйста, занимайтесь сельским хозяйством. Вам обязательно надо работать.